Kaixo, irakurri aitzakiri gabe. Online irakurtzeko eliburutegia da zure lekua, liburutegi guztietako liburuak hemen daude. Doan, eskuragarri eta legalki. Nola erabili eliburutegi? Azteko, klikatu nire eliburutegian eta sartu zure izen eta pasaitza. Ez daukazu erabiltzaia oraindik? Lasai, ez momentu onena da erabiltzailea eskatzeko. Bidali mezu bat elbide elektroniko honetara, librutegia abildua legazpi.eus, eta mezu horretan, esan, norsara, izen abizenak, idatzi nana, librutegi publikoen bazkidea bazara, idatzi txartelaren karnetaren zenbakia, ez bazara lasai, ez da ezer gertatzen, idatzi e-posta elektronikoa, elbide elektronikoa, eta etxeko elbidea, elbide fizikoa, zure kalea eta, eta postakodea. Izen, e, datu guzti horiekin, mesedes, eman, elibrutegiko, erabiltzaile eta pasaitza. Bidali mesua, bere ala, jasoko duzu erantzuna, Eta orain bai, hemen sartu, erabiltzaile eta pasaitza. Ja ezta, sartuta zaude eta orain errezena, bilatu nahi duzun liburua. Edo egileak, agitaretxea, gaia edo zuzen zein irakurren duzu, obabakoak. Bilatu. Eta hemen dago, euskaraz edo gazteleraz. Hautatu liburua eta bi modu daude. Edo zuzen irakurtzeko online, edo deskaragatzeko, gero irakurtzeko edo telefonoan, edo ibuken, edo dispositibo elektroniko batean. Errezena da online irakurtzea, begira. Zekatu? Eta hemen agertzen da nire liburua. Utsi, irakurketa hemen, eta zer gertatzen eta bi edo geroago jarraitzeko hemen nire maileguak orain indarrean dagoena da obabakoak sakatu berriro liburua eskuratu eta geunden horrian geunden horritik berriro jarraitzen dugu Oso erraza eta benetan merezi du ze liburu asko daude eta baita pelikulak ere begira hemen filmak. Katu? Irekitzen da e filma eta hemen da dituzu pelikula asko ikusteko. Lehen, esan dugu posiblia zela deskargatzea liburu hori gero telefonoan edo ibuken irakurtzeko. Nola? Beste froga bat egingo dugu hemen daude liburuak, hau dugu hau, baina, hau errez erroduta dago, liburute gira bezala, haber beste hau, bai, online irakurtzeko edo deskargatzeko. Deskargatzen badugu, deskargatuta dago, ordenagailuan programa berezi bat izan behar dugu. Eta, Gero, gure dispositiboa, gure e konektatu behar dugu kablen bidez ordenagailura. Hau, hobeto azaltzen da hemen, laguntza atalean. Deskarga epubean atalean. Azalduko dizute, nik baino askoz hobeto. Así que, sartu eta irakurri. Lehen esan dugun bezala, Irakurri aitzakeri gabe. Esango idazue. Agur!